Licha ya serikali ya mapinduzi ya Zanzibar kuchukua hatua mbalimbali za kupambana na ukosefu wa ajira kwa vijana na kufikia asilimia 27.4 kwa mwaka 2020 2021, ambapo vijana wa kike wanaongoza kwa kutokuwa na ajira nchini. Akizungumza katika uzinduzi wa ripoti ya matokeo ya utafiti wa watu wenye uwezo wa kufanya kazi wa mwaka 2020 2021 Zanzibar, waziri wa wa nchi ofisi ya Rais, kazi, uchumi na wekezaji, Mheshimiwa Mudrik Ramazani Suraga amesema kuwa serikali inachukua juhudi mbalimbali mbali za kukabiliana na ukosefu wa ajira kwa vijana, lakini pia vijana wa kike wanaongoza kwa kutokuwa na ajira. Hivyo, kupitia matokeo ya utafiti huo yatasaidia serikali na wadau mbalimbali kufahamu hali halisi ya soko la ajira nchini. Juhudi zinazofanywa na serikali kukabiliana na changamoto changamoto za ukosefu wa ajira, kiwango cha ukosefu wa ajira kwa vijana kimefikia asilimia 27.4 kwa mwaka 2020 2021. Aidha, matokeo yanaonyesha zaidi kuwa kiwango cha ukosefu wa ajira kwa vijana wa kike ni kikubwa ambapo ni asilimia 40.6 ilikinganishwa na vijana wa kiume ambapo ni asilimia 15.4. Miti huu yatasaidia serikali na wadau wengine kufahamu hali halisi ya soko la ajira nchini, kufuatilia na kutathmini utekelezaji wa mipango na sera mbalimbali za kukuza ajira na kupunguza umaskini kama vile Dira ya Maendeleo ya Zanzibar 2050, mpango wa tatu wa maendeleo ya taifa miaka mitano ZADEP, kuhuisha sera za ajira, kuandaa mikakati ya kukuza ajira pamoja na programu za kukuja, za kukuza ujuzi Matokeo yaliyotokana na utafiti huu yanaweza pia kufuatilia na kutathmini utekelezaji wa programu nyingine za maendeleo za kikanda na kimataifa ambazo Tanzania imeridhia kama vile Dira ya Maendeleo ya Afrika Mashariki, Ajenda ya Maendeleo ya Umoja wa Afrika 2063 na Ajenda ya Malengo Maendeleo Endelevu 2030. Mtakwimu mkuu wa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar, ndugu Salum Kasim Ali, amesema kuwa matokeo ya ripoti ya utafiti huo yamechambuliwa kwa kina kwa kuzingatia vigezo mbalimbali vya miji na vijijini, sambamba na kuahidi kuwa ofisi ya mtakwimu mkuu wa serikali itaendelea kushirikiana na wadau mbalimbali wa serikali ili kutoa takwimu sahihi na zenye ubora. Matokeo ya utafiti huu yamechambuliwa kwa kina kwa kuzingatia jinsi na makundi mbalimbali, umri na kugawanywa katika maeneo ya miji na vijiji pamoja na mipaka ya kiutawala inakusudia mikoa na wilaya. Ni matumaini yetu kuwa uchambuzi wa viashiria muhimu vya soko la ajira hapa nchini utarahisisha utekelezaji wa programu na sera mbalimbali za serikali kuhusiana na soko la ajira. Ofisi ya Mtakwimu Mkuu wa Serikali itaendelea kushirikiana na wadau mbalimbali wa serikali wa sekta binafsi katika kukusanya na kutoa takwimu rasmi hapa nchini kwa matumizi ya maendeleo ya taifa letu. Katibu mkuu wa wizara ya nchi ofisi ya rais kazi, uchumi na uwekezaji, ndugu Mariam Juma Abdullah ameiomba ofisi ya mtakwimu mkuu wa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar kuendelea kushirikiana na taasisi mbalimbali na kuhakikisha kuna tafiti zenye kiwango kwa maendeleo ya nchi. Ofisi ya mtakwimu mkuu wa serikali Zanzibar kuendelea kushirikiana na taasisi mbalimbali za ndani, za kikanda na za kimataifa katika kuhakikisha kwamba tunakuwa na tafiti za viwango vya takwimu zilizo bora na sahihi kwa mipango ya maendeleo ya nchi. Sidiali, TIV TV.